हेलो स्टूडेंट आज हम chapter number ten acids base and salts इसके रिव्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं ठीक है इन रिव्यू क्वेश्चन नंबर टू जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में मुश्तमिल है टोटल फाइव क्वेश्चन है तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं write the equation for the self ionization of water what is self ionization अब इस रिएक्शन को आप देखें यहाँ पे दो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ठीक है इनके पास एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के एटम हैं अब ये होता क्या है कि दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं केमिकली रिएक्ट करते हैं नॉट फिजिकली ठीक है एक वाटर मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है और नतीजे में क्या होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनता है तरह इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं the self ionization of water is a chemical reaction in which two water molecules react to produce a hydronium ion आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो लोन पे रखता है और हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है है ना hydroxide ion O H the reaction is also known as auto ionization ये खुद ब खुद होता रहता है and auto dissociation of water इसको ऑटो डिसोसिएशन क्योंकि टूट रहा है और ऑटो आयोनाइजेशन क्योंकि आयन फॉर्मेशन हो रही है is an example of auto protolysis and relies on the amphoteric nature of water आपको अच्छी तरह से पता है कि ये प्रोटोन डोनर है ठीक है प्रोटोन डोनर और एक प्रोटोन एक्सेप्टर बनता है it it it means they also act as a as an acid and as a base one which is try to give the वह plus ion means proton donor जो है वह आपका जो है वो एसिड है और प्रोटोन एक्सेप्टर जो है वो आपका बेस है तो इस तरह ये वाटर के molecule they become having showing the dual nature और एम्पोटेरिक नेचर इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं the water molecule that donates और loses a proton become negatively charged hydroxide ion water का वो मॉलिक्यूल जो अपना हाइड्रोजन को दे देने की सलाहियत करता है और डोनेट कर रहा है या लूज़ कर रहा है उस वो क्या बन जाएगा ओ OH आइन बन ओ OH ग्रुप बन जाएगा ठीक है और O H minus ion the other water molecule which gains और accept the proton become positive recharge particle hydronium ion और वो वाटर का वो मॉलिक्यूल जो H प्लस ले रहा है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से वो हाइड्रोनियमाइन बन जाता है ठीक है this reaction can be written as two water molecule dissociated in hydrogen ion and hydroxyl ion okay okay? इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है अच्छा इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं आ, ये आइन प्रोडक्ट कॉन्स्ट कांस्टेंट है यानी कंटिन्यू ये दो वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं और मिलने के बाद हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह ये जो इसकी नेचर बनी है इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज अ एसिड और दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज अ बेस और रिजल्ट में जो हमें मिलता है एक एसिड मिलता है एक बेस बनता है आपको पता होगा आर आरहनस थ्योरी के हिसाब से एच प्लस जो है डोनेट जो करता है वो लिबरेट करता है डिसोसिएट करता है वो एसिड है और ओ एच माइनस ग्रुप जो डिसोसिएट करता है लिबरेट करता है वाटर के अंदर वो बेस है तो वाटर जो है its self having amphoteric nature the value of the equilibrium constant expression for the self ionization of water is present है If you have any question about the self ionization kindly message me question number two था आर एन एस एसिड के बारे में ठीक है अब आर एन एस एसिड क्या है आ, हम इसके लिए हमें इसकी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी the an Arrhenius acid is the substance that dissociate in water to form hydrogen ion और प्रोटॉन एसिड वो है जो कि वाटर के अंदर जब हम उसको मिक्स करें तो वो डिसोसिएट हो जाए एच प्लस आइन या जिसको हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं ठीक है in other words increase the number of H plus ion in the वाटर और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे तो एच प्लस आइन ये लिबरेट करेगा ठीक है डिसोसिएट करेगा अगर एस को हम वाटर के अंदर डालें तो हाइड्रोजन आइन बनता है इट मीन्स कि इट डिसोसिएट और liberate H plus ion in water साथ में क्लोराइड आइन बनेगा अगर नाइट्रिक एसिड को हम वाटर के अंदर मिक्स करें तो हाइड्रोनियम आइन प्रोड्यूस करता है और नाइट्रेट बनता है ठीक है अच्छा और भी एग्जाम्पल है आर एन एस एसिड की इसकी a good example of Arrhenius acid is hydrochloric acid it dissociate in water to form the hydrogen ion and chloride ion यह भी हमने पहले देखा पिछले उसमें स्लाइड में it considered as Arrhenius acid because the dissociation increase the number of hydrogen ion in the aqueous solution जैसे जैसे हम इसको मिक्स करेंगे तो number of H plus ion increase होता जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये फॉरी तौर पर डिसोसिएट हो जाएगा other examples of Arrhenius acid acids include sulphuric acid H two S ठीक है sulphuric acid H two S over hydrobromic acid H and nitric acid H यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी है सल्फ्यूरिक एसिड की सल्फ्यूरिक एसिड जो एक्चुअली डायप्रोटिक है डायप्रोटिक होने की वजह से दो स्टेप में हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करता है पहले स्टेप में ये सल्फेट बनाते हैं और एक हाइड्रो हाइड्रोजन आयन लिबरेट करता है या डिसोसिएट करता है सेकेंड स्टेप में ये रिमेनिंग जो हाइड्रोजन आयन है वो भी लिबरेट या डिसोसिएट कर लेता है और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह नेट रिजल्ट जो है वो हमारी इक्वेशन होती है two sulphuric acid dissociate to H plus ion and one sulphate ion अच्छा एसिड के साथ हम बेस को भी देख लेते हैं अगर हम जब बेस की बात करते हैं आर बेस तो इसकी डेफिनेशन एग्जांपल भी देख लेते हैं एंड आर base is the substance that when added to water जब इसके अंदर हम वाटर वाटर डालेंगे increase the number of O H minus ion in the water ये automatic O H minus ion को इंक्रीज करता जाएगा it means they must having the O H minus ions acid हम उसको कहेंगे जिसके पास एच प्लस साइन हो और आयरन बेस हम उसको कहेंगे जिसके पास ओ एच माइनस साइन हो ठीक है the base dissociate in water to form hydroxide ion it may decrease the aqueous hydronium ion H H three O plus और अगर जब हम इसके अंदर डालेंगे तो automatic H hydrogen ion water के अंदर से कम होता चला जाएगा आर एन एस बेस को अगर हम देखें तो ये कंजुगेट करेगा और ये क्या करेगा O H minus ion produce करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वाटर है सोडियम आयन बनेगा और हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनेगा अगर हम फर्दर एग्जाम्पल देखना चाहें आर एन एस बेस की तो हम यहाँ पे देख सकते हैं and Arrhenius base is a compound that ionize to yield the hydroxide ion ठीक है ये हाइड्रोक्साइड आइन हमेशा एक्वस सोल्यूशन में ही मिलना चाहिए जितने भी हमारे पर मेट मेटल हाइड्रोक्साइड है they are consider the Arrhenius bases जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है जब भी हम इसको वाटर में डालेंगे एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे they will be dissociate in sodium ion hydroxide ion अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन अगर कैल्शियम है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है तो कैल्शियम आइन और हाइड्रोक्साइड आयन अगर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है तो मैग्नीशियम आयन प्लस वो हाइड्रोक्साइड आयन और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है तो ये अमोनियम और अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है अच्छा अब थर्ड इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था why H plus ion acts as a Lewis base H plus ion जो है उसको Lewis sorry why H plus ion acts as a Lewis acid इसको एच प्लस आइन को हम लुइस एसिड क्यों कंसिडर करते हैं तो इसके लिए हमें ये डायग्राम देखनी पड़ेगी आप यहाँ पे देखें यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है जिसके पास दो जो है non bonding pair of electron है ठीक है ये अमोनिया है अमोनिया के पास एक non bonding pair of electron है ठीक है अब होता क्या है जब भी एच प्लस आइन जाता है या वाटर का H प्लस आइन होता है तो वो क्या करता है इस लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट होता है ये लोन पेयर क्या करता है इसको एक्सेप्ट uh, कर लेता है हाइड्रोजन और ये बन जाते हैं हमारे पास एक्ट करता है एज अ हाइड्रोनियम आइन ठीक है या अमोनियम आइन लुइस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं लुइस एसिड को Lewis acid is a lone pair acceptor यानी ये लोन पेयर जो है एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो the ion has no electron actually hydrogen ion जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इसके पास आ, कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंशियल में नहीं होता है वैलेंशियल इसका एम होता है क्योंकि इस पर जो प्लस का चार्ज आया है वो इसी वजह से आया कि वो अपना इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी दे चुका है so so, can easily accept lone pair इस वजह से आप बिल्कुल आराम से ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा किसी भी दूसरे एटम के साथ जो भी nearby electron nearby atom होगा जिसके पास लोन पेयर मौजूद है और नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर मौजूद है वो फौरी तौर पर उसे एक्सेप्ट कर लेगा that's why H plus ion acts as a Lewis acid और लुइस एसिड इसी वजह से उसको हम कहते हैं क्योंकि लोन पेयर एक्सेप्ट करता है क्योंकि लुइस ने जो है एसिड अभी इसकी डेफिनेशन बताई है वो यही बताई कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है जो लोन पेयर डोनेट करे वो बेस है तो यहाँ पर एक एसिड आपको बताया जा रहा है ठीक है और एक बेस बताया जा रहा है हाइड्रोजन चूँकि ये ले रहा है तो हाइड्रोजन वाटर जो है यहाँ पे आपको एज अ एसिड वर्क कर रहा है ठीक है so we can see that H plus ion acts as Lewis acid because they protonate by accepting an electron pair from non bonding electron on a base such as O ठीक है और अमोनिया तो ये वाटर के तौर पे और ये अमोनिया के तौर पे तो यहाँ पे एसिड की भी एग्जाम्पल हो गए और बेस की भी एग्जाम्पल लगे अगर वाटर के साथ हम एच प्लस आइन को रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजियम आइन बनेगा और अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो अमोनियम बनेगा it's important to mention the fact that it is the non banding bonding pair to form a covalent bond कोई भी कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑलरेडी मौजूद है उसके पास किसी भी एटम के पास अगर लोन पेयर मौजूद है और वो लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग वाला है तो वो हम उसको हम कहेंगे लुइस लुइस की डेफिनेशन उस पर अप्लाई होगी अदरवाइज अप्लाई नहीं होगी अच्छा इसके बाद वाला क्वेश्चन है why N H three act as Bronsted Lowry base अब अमोनिया है उसको अभी तो हमने लुइस के हिसाब से बनाया अब एक और थ्योरी हमारे पास थी जो कि हमें ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी थी अब ये थ्योरी क्या कहती है इस थ्योरी को पहले हम देख लेते हैं ये थ्योरी ये कहती है कि Bronsted Lowry acid is a substance that contributes a hydrogen ion into the ion to a chemical process acid वो उसको कह रहे हैं जो कि केमिकल के प्रोसेस के दौरान क्या करेगा वो हमें हाइड्रोजन आयन देगा ठीक है it in contrast a Bronsted Lowry base is a that accept hydrogen ion in a chemical reaction it means कि इनकी जो थ्योरी है वो एच प्लस साइन और डोनेट यानी हाई प्रोटोन एक्सेप्टर प्रोटोन डोनर के हिसाब से जो है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम एसिड उसको कहते हैं जो कि एच प्लस साइन जो है डोनेट कर रहा है और बेस उसको कहते हैं जो एच प्लस साइन एक्सेप्ट कर रहा है हाइड्रोजन आइन एक्सेप्ट करता है तो वो क्या है वो बेस है और जो डोनेट कर हैं वो क्या है एसिड है अच्छा ये डेफिनेशन क्या है कि acid and base emphasize the movement of hydrogen ion during a chemical reaction as opposed to the formation of hydrogen ion and hydroxyl ion in the aqua solution इसके अंदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन ज़रूरी नहीं है बस एच प्लस पे ही पूरी की पूरी थ्योरी बेस करती है यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि एक्चुअली ये तो हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख ली एक्चुअली क्वेश्चन क्या था कि why ammonia acts as a Bronsted Lowry base अब यहाँ पे क्यों अमोनिया को हम बेस कह रहे हैं रीज़न क्या है ammonia is a gas at room temperature wet it dissolve in water actually तो ये गैस है लेकिन जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या होता है water acts as a proton donor water proton donor के तौर पर काम करता है and ammonia acts as a proton acceptor और अमोनिया का जो नाइट्रोजन है जिसके पास एक लोन पेयर है वो कैसे एक्ट करता है as a proton donor act act करता है ठीक है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्ट करते there water as an acid and ammonia as an base इस वजह से कि वाटर क्या है वो एज एसिड वर्क कर है और अमोनिया क्या है एज अ बेस वर्क कर है ठीक है चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है why B F three boron trifluoride acts as a Lewis base अब ये जो है बोरोन जो है थर्ड ग्रुप का है इसके पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंशियल में ये तीन फ्लोरीन के साथ मिलता है और बोरोन ट्राईफ्लोराइड बना लेता है अब होता क्या है कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड तो बन गया इनके वैलेंशियल में तीन लोन पेयर है अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की इसके पास कमी है क्योंकि वैलेंशन में आठ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑक्टेट रूल को अप्लाई करेगा अदरवाइज का वैलेंशन अनस्टेबल होगा इनकम्प्लीट होगा ठीक है तो इसको आप जहन में रखिएगा कि इसका वैलेंस जो है वो इनकम्प्लीट है और ये फ्लोरिन जो कि वहाँ पर मौजूद है फ्लोराइड आइन की सूरत में और उसके पास तीन लोन पेयर है जो कि नॉन बॉन्डिंग है ठीक है इन दोनों के दरमियान रिएक्शन कैसे होगा बोरोन कन्फोक्रेशन की क्या है बोरोन की confirm one S two two S two two P one ठीक है इसके वैलेंशन में तीन इलेक्ट्रॉन है दो एस में है और एक पी में है and vacant P orbital exist और इसका बैलेंस शेल जो है अभी भी इसका बैलेंस शेल इनकम्प्लीट है which indicates that means boron trifluoride has that tendency to accept lone pair hence boron trifluoride is Lewis acid चूँकि इसके पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की जो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर वो लुइस एसिड होता है ठीक है अब इस बात को जहन में रखिएगा boron trifluoride has an incomplete octet it has six electron इसके पास सिक्स पेयर हो गए ना एक इस फ्लोरिन के साथ दो तीन और तीन पेयर मीन्स सिक्स इलेक्ट्रॉन ठीक है so it needs an electron pair to complete इस ऑक्टेट इस वजह से क्या होता है इसको एक और इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कम्प्लीट हो जाए hence boron trifluoride is an electron pair acceptor और लुइस एसिड ठीक है इस वजह से बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्या है वो लुइस एसिड बनेगा या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बन जाएगा ठीक है थैंक यू